Hi guys, welcome to my channel Impressive Writing. आज आम देखा तामिल स्वरवर्ण तामिल तीस गोटी वर्णमाला रही से बारटी स्वर चेरे कोंतु गैस होचिमिति असे आसेमि सेहिपरि रहिबो किंतु तळे एगुटिक रहिबो हर्सेई हर्सेई एटि आपनकु डिफिकल्ट लागिपारे ଅଭ୍ୟାସ କରିନେଲେ ସହଜ ଲାଗିବ से इपरे दरिखे ही दरिखे टी अत्ती सहचो है गला दरिखे हर्षो हर्षो भी अत्ती सहचो हर्षो परे दरिखो हु दरिखो मत्या से ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ ହେବ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ରୁରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାମିଲରେ ଦୁଇଟି ନାହିଁ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପରେ ଏ 또 이것도 깨야지 에? 에 어이 에 어이 뭐래? 오? 오 뭐죠? दही कटी कैची और ଓ ଓ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ୍ ରହିବ ಆ ಸೋರವರ್ಣ ತಮಿಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸು ತಮಿಳೆ ಕೇಳ್ ಭಾವನೆ ಸ್ವರವರ್ಣ ಗುಡಿ ಬಲಜೆ ಅ, ಹಾ ಇ ರೇಸ್ ಸೊರಬನ್ನು सर को पसंद लगते हो लाइक एंड सब्सक्राइब करने पे धन्यवाद